Jau? Sveiki, mėlyje, sveiki, brangiai. Čia Tiško kanaliukas ir mūsų 11 laida YouTube kanale. Šiandien dar šiek tiek apie sinkopę. Priminsiu, kad tai muzikinis terminas, reiškintis netikėtą nukrypimą nuo įprasto ritmo ir dažniausiai būdingas džiazui o gyvenime tai gebėjimas džiazuoti perkeltinė prasme. Arba tiesioginė prasme nukrypti nuo mums įprastos kasdienės rutinos, kad akis ir protas atsivertų dar plačiau. Būna dviejų rūšių gyvenimiška sinkopė. Pirmoji – aukštesnės jėgos inicijuota. Na, pavyzdžiui, tavo 12-metis vaikas nelauktai pabėga iš Kauno į Palangą, o tu jį ten suradusi priversta Palangoje pernakvoti. O kad jau priversta pernakvoti, tai apsistoji, paskui vėliau paaiškėjo savo būsimą vyrą, kurio nebūtum sutikusi, jei vaikas nebūtų pabėgęs. Būtent taip nutiko maestro Stasio Pavilaičio mamai. Arba kitas atvejis. Tarkim, noromis nenoromis sutinkintis vertimą, kurio visi iš eilės atsisako. Na, o paskui paaiškėjo, kad tai buvo tavo abipusiai naudingo ir malonaus ilgamečio bendradarbiavimo pradžia, o tos pradžios nebūtų buvę, jei netumetinis sutikimas išversti tai, ko klientas kaip bandė kalbėti išversti. Imtis to, ko kiti niekaip nenori imtis. Taip mums vertėjų biure yra nutikę jau ne kartą ir ne du. Ir vis tik tai, daug geriau yra rinktis kitą sinkopės variantą arba tipą, vadinamą sąmoningą džiazavimą gyvenime. Kaip pats, nelaukdamas aukštesnių jėgų, priverstinio įsikišimo, reguliariai rinkėsi nukrypti nuo įprasto ritmo. Tokio sąmoningo džiazavimo tiesioginis poveikis yra proto lankstumas, kuris kartu su kūno lankstumu duoda neįtikėtiną rezultatą – gebėjimą gyventi dvasinėme ir finansinėme sraute ir žinoma visokiojopoje gausoje. Kasdienėme kelyje tokiu būdu atveri daug daugiau durelių, už kurių slypi vairiausios gyvenimo dovanos. Tų durelių niekada neatvertum, jei dideliu greičiu kasdien lakstytum vienu ir tuo pačiu gyvenimo greitkeliu. Ir nekarta nesusimastydamas apie tai, jog yra ir kitų kelių į tą patį tikslą. Na, būtent šio sąmoningo džiazavimo sinkopės tipo ir moko Michaelio metodas. Michaelio metodo mokymai yra tiesiausias būdas į gyvenimo džiazą. Tiek šioje laidoje. Kita kartą kalbėsime apie tai, kokio poveikio jums ir jūsų gyvenimai turi jūsų rašysena. Žiūrėkite Tiško kanaliuką, bandykite ir jums būtinai pavyks. Iki!